Pada tanggal 27 Juni 2021 kemarin, ada sesuatu yang keren dan perlu diingat bagi kita semua. Yaitu adalah hari di mana kita, SCP Foundation Cabang Indonesia, sudah diakui oleh SCP Internasional secara keputusan bersama dari beberapa negara lainnya. Kalian pasti bertanya, maksud dan hal ini tuh apa gitu ya? Jadi, ketika kita buat SCP Foundation di negara itu, terutama kita bikin cabang Indonesia ini, kita akan dilihat perkembangannya sampai mana, apa sudah besar belum, atau sudah bagus belum kita semuanya. Dan setelah sekitar 8 bulan lama prosesnya, dalam menjadikan SCP Foundation menjadi resmi, terutama channel ini yang menjadi model untuk SCP Foundation Indonesia. Akhirnya, SCP International pun mengakui Indonesia sebagai salah satu bagian dari mereka. Hal tersebut dilakukan oleh beberapa cabang yang ada di seluruh dunia, yaitu ada Jepang, Korea, Rusia, Cina, Spanyol, Polandia, Jerman, Thailand, dan masih banyak lagi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari mereka. Keren bukan? SCP Foundation Indonesia sudah berdiri setidaknya bertahun-tahun, tapi kita belum ada atau dapat pengakuan dari SCP Internasional karena kita masih berkesan sedikit anggotanya dan orang-orang yang tahu tentang kita di Indonesia ini sendirinya. Jadi, kami butuh kalian tetap dukung channel ini karena channel ini akan menjadi model atau wajah utama SCP Foundation yang ada di Indonesia dan juga Discord SCP Foundation Indonesia yang menjadi tempat diskusi atau ngobrol bersama kalian para fans SCP, terutama fans yang dari Indonesia. Di situ kalian bisa bahas tentang SCP apapun dari orang-orang yang ada di sana atau kalian ngobrol sesuka hati terkait apapun walaupun gak harus selalu SCP. Jadi bebas di sini bicarakan apapun. Di sini juga ada Kimio Ai yang kadang suka nimbrung dan ngobrol sama kita-kita semua yang ada di sini atau bahkan orang-orang dari SCP internasional seperti yang dari Yunani, Jepang, dan lain-lain ada di sini untuk ngobrol sama kalian. Jadi, apa maksud semuanya ini? Kalian bisa bantu dukung SCP Foundation Indonesia menjadi lebih terkenal lagi di mata orang-orang SCP internasional dan mendukung channel ini. Join Discord kami dan bahkan join wiki kami yang ada di sana. Sehingga suatu saat kita yakin Indonesia akan bisa menjadi salah satu cabang SCP Foundation terbesar melebihi cabang-cabang internasional lainnya. Kalian bisa bertanya di kolom komentar di sini karena mungkin nanti kami akan balas kalau kalian ingin tahu sesuatu dari pengumuman ini atau join server Discord biar lebih enak untuk nanya sesuatu tentang SCP Foundation Indonesia secara langsung. Tetap dukung perkembangan SCP Foundation Indonesia dan jangan lupa untuk selalu secure contain, dan juga protect.